Hello everyone welcome back to my channel knowledge Adda way to सक्सेस आज की क्लास होने वाली है करंट अफेयर्स पे आज हम डिस्कस करेंगे first second and third of May के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनमें से क्वेश्चंस बनेंगे तो चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें यहाँ पर हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं पहला हमारा करंट अफेयर है India has permitted which state to drones for experimental delivery of COVID-19 vaccine? अब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर ड्रोन को उड़ने के लिए अनुमति दे दी गई है और यहाँ पर ड्रोन से क्या काम करवाया जा रहा है यहाँ पर ड्रोन की हेल्प ली जा रही है कोविड 19 के जो इंजेक्शन हैं उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाने के लिए तो ऐसी कौन सा राज्य ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पर ड्रोन को उड़ाने के लिए अनुमति दे दी गई है क्योंकि पहले ड्रोन पे ड्रोन उड़ाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां पर इस चीज को अनुमति दे दी गई है तो उसमें कौन सा है तेलंगाना आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश या गुजरात तो ये हमारा बना है तेलंगाना तेलंगाना ने मंजूरी दी है ड्रोन को उड़ाने के लिए कोविड 19 के इंजेक्शन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए Next, IRDAI has directed insurers to settle COVID-related cashless claims within how much time. तो यहाँ पर आई ने एक टाइम लिमिट दे दिया है जहाँ पर कैशलेस दावों से संबंधित जो भी मामले होंगे उनको निपटाने के लिए सभी बीमा कंपनियों को एक निर्देश जारी कर दिया है कि आपने कैशलेस दावे जितने भी हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे फिक्स करने एक पर्टिकुलर टाइम पर ठीक कर देना है उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है क्योंकि जितनी भी बीमा कंपनीज आती हैं वो सारी आई के अंडर आती है और उनको सभी बीमा कंपनीज जो हैं उनको इनकी आदेश मानने पड़ते हैं तो इन्होंने जो पर्टिकुलर टाइम दिया है वो कितना हो सकता है सिक्सटी मिनट्स नाइन्टी हंड्रेड और कितना तो यहाँ पर जो आई है उसने समय दिया है साठ मिनट का सिक्सटी मिनट्स का टाइम दिया है कैशलेस दावों को निपटाने के लिए next which company has top the list of best work places for 2021 by LinkedIn. अब लिंक्डइन ने वर्क प्लेसेस की एक लिस्ट जारी की है 2021 की और जिसमें उसने टॉप पर कौन सी कंपनी को रखा है Infosys TCS H C L और एप्पल तो लिंकडिन ने टॉप पर रखा है टीसीएस को टीसीएस लिंकडिन के के व्यू से 2021 की नंबर वन कंपनी है वर्क प्लेसेस को लेकर नेक्स्ट है who among the following has taken charge as new finance secretary अभी जिनको जो वित्त सचिव हमारे अपॉइंट हुए हैं जिन्होंने कार्यभार संभाला है वो कौन है नीरज पांडे टीवी सोमंथन राजेश अग्रवाल या सुधीर शर्मा तो अब हमारे नए जो सचिव बने हैं न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं वो बने हैं तो वो बने हैं हमारे टीवी सोमंथन जी जी हाँ टीवी सोमंथन जी ने वित्त सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है नेक्स्ट हमारे पास है international labour day celebrated on which day अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है हमारा first of May eighth May fourth May और फाइव में इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है फर्स्ट ऑफ मई को जी हाँ एक मई को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी मई फोर 1886 शिकागो अमेरिका का अमेरिका में एक जगह है शिकागो वहां से इसकी इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी नेक्स्ट हमारे पास है Which state to appoint oxygen nurses to curb wastage of oxygen at hospital? किस राज्य ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी ना हो उस चीज को रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति की है तेलंगाना उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति की गई है ताकि जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की बर्बादी हो रही है जो आज के टाइम पे ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा मेन मुद्दा बना हुआ है कोविड के टाइम पर सबको ही ज़रूरत है ऑक्सीजन की जितने भी पेशेंट्स हैं कोविड पेशेंट्स हैं तो उसके लिए सभी अस्पताल महाराष्ट्र के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति की गई है नेक्स्ट हमारे पास है the competition commission of India approves Equations of nine thousand five 9,500 crore भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने बिग बास्केट के अधिग्रहण को मंजूरी दी है 9,500 करोड़ की है जो तो वो किसे दी है टाटा ग्रुप्स रिलायंस ग्रुप अडानी और आदित्य बिरला ग्रुप तो ये किसे दी है ये दी है टाटा ग्रुप को जी हाँ ये मिली है टाटा ग्रुप को नेक्स्ट हमारे पास है Which automobile company appointed Martin Ulrich as the new global design head? अब मार्टिन उलारिक को कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी ने ग्लोबल डिजाइन हेड नियुक्त किया है Hero Motors Tata Motors Hyundai Motors और मारुति सुजुकी तो इसे नियुक्त किया है टाटा मोटर्स ने Next है which bank's board approved the reappointment of Amitabh Chaudhary as MD and CEO? किस बैंक के बोर्ड ने अमिताभ चौधरी की एमडी और सीईओ e के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है तो जो हमारे अमिताभ चौधरी है वो कौन से बैंक के एमडी और सीईओ e बन गए हैं आईसीआई बैंक के H D F C IndusInd और एक्सेस तो कौन से बैंक के बने हैं जो अमित चौधरी जी हैं ये नियुक्त हुए हैं एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ e ये हुए एक्सिस बैंक के नेक्स्ट हमारे पास है Exide appointment Subir Chakraborty as its new MD CEO whom he succeeded निर्वासित ने सुबीर चक्रवर्ती को अपना नया एमडी और सीईओ e नियुक्त किया है जिसे उन्होंने सफल बनाया है तो सुबीर चक्रवर्ती जी ने अपना नया एमडी और सीईओ e नियुक्त किया है वो कौन है तो आप इसका आंसर दीजिए गौतम चैटर्जी शरद गोकलानी मातम विकिन राव या जयदेव भटनागर तो ये जो बने हैं इनको एमडी और सीईओ e नियुक्त किया है वो बने हैं Gautam Chatterjee which organizations Vice President has held Modi ji responsible for the corona अब ऐसा कौन सा संगठन के उपाध्यक्ष ने मोदी जी को कोरोना के लिए जिम्मेदार माना है डीआरडीओ आईएमए इसरो और आईसीएमआर तो ये आई एम ए के उपाध्यक्ष ने मोदी जी को कोरोना के लिए जिम्मेदार माना है जो कि बिल्कुल ठीक माना है जितना भी हुआ है कोरोना जो फैला है वो इन्हीं की वजह से ही फैला है कुछ करते तो है नहीं कुछ करो मोदी जी बच्चे भी नौकरी के लिए ऐसे ही बैठे हैं एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं सब कुछ हो रहा है मगर ध्यान सिर्फ इलेक्शंस पे है तो क्या कहना तो आईएमए के उपाध्यक्ष ने मोदी जी को ही कोरोना के लिए जिम्मेदार माना है who has launched a special WhatsApp helpline number for the pregnant women. गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष WhatsApp helpline number जारी किया गया है लॉन्च किया गया है तो वो किसने लॉन्च किया है C W W C D M H A M O H F W तो ये जारी किया है एन सी डब्ल्यू ने फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स उनको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वो उस हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकती है मदद ले सकती है वहां से नेक्स्ट हमारे पास है as per the report of brand finance which is the tenth most valuable and third most strongest insurance brand globally brand with की रिपोर्ट के अनुसार दसवां सबसे मूल्यवान और तीसरे सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है ये कौन सा है उसके बारे में आप आंसर दीजिए कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा हो सकता है S B I life insurance company Sahara India life insurance Tata A I A life insurance company और life insurance corporation Jeevan Bima Nigam तो जिसने दसवा जो कि दसवां सबसे मूल्यवान और तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है वो बना है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जी हाँ वो दसवां और दसवां सबसे मूल्यवान और तीसवा तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड बीमा ब्रांड बन गया लाइफ insurance corporation Jeevan Bima Nigam next the government has targeted how much millions tons of mustard production by 2025 to 2026 सरकार ने 2025 से लेकर 2026 तक कितने मिलियन टन सरसों के उत्पादन का लक्ष्य रखा है 18, 17, 20 या 15 तो सरकार ने जो रखा है वो रखा है 17 17 मिलियन टन सरसों का उत्पादन का उत्पादन का लक्ष्य रखा है 2025 से 2026 तक नेक्स्ट है हमारे पास recently how much amount was provided by Asian Development Bank to India to deal with covid 19 pandemic हाल ही में कोविड 19 महामारी को निपटाने के लिए और सब चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए एशियाई बैंक द्वारा एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को कितनी राशि दी गई है उसके बारे में बात करेंगे अब इतना फंड आने के बाद भी पेशेंट्स जितने भी हैं सबने देखा ही है मीडिया तो हमारी कुछ दिखाएगी नहीं लेकिन सोशल नेटवर्क पे आप देखिए कितने केसेस आ रहे हैं और कैसे लोग परेशान हैं लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं लेकिन पैसे वालों को मिल रहे हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को कितनी राशि प्रदान की है तो वो की है 1.5 बिलियन कोविड से बचने के लिए उन्होंने इतना पैसों की राशि प्रदान की है नेक्स्ट है who was appointed as India head of WhatsApp पे और व्हाट्सएप पे के भारत प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है तो भारत प्रमुख के रूप में व्हाट्सएप पे के नियुक्त किसे किया है मनीष महात्मे दिनेश दीक्षित विकास सिंह और राकेश शर्मा तो ये जो भारत प्रमुख के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है मनीष महात्मे नेक्स्ट हमारे पास है recently former attorney general of India passed away name है हाल ही में जिस अटॉर्नी जनरल का निधन हुआ है उनका नाम क्या है सोली सौरभ जी मल्टन बनर्जी के के वेणुगोपाल और मुगुल रोहतागी रोहतगी तो जो भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम है Soli Saurabh next who has succeeded Rahul as Bajaj Auto chairman Bajaj Auto के जो अध्यक्ष के रूप में राहुल के जगह पर किसे रखा गया है नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है आनंद बजाज नीरज बजाज अरुण बजाज और सुधीर बजाज तो बजाज ऑटो के जो अध्यक्ष थे राहुल थे उनकी जगह पर जिन्होंने इनका कार्यभार संभाला है वो है Neeraj Bajaj next which state government in April 2021 twenty one the financial assistance of two rupees fifty one thousand for the beneficiaries of Ashirwad scheme अब जो ये स्कीम है आशीर्वाद अप्रैल 2021 में वित्तीय सहायता की वृद्धि की आशीर्वाद योजना के लाभार्थियों के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे कितने पैसे दिए जाएंगे उनको फिफ्टी वन थाउजेंड तो ये स्कीम कहाँ पर आई है किस कौन कौन से स्टेट ने ये स्कीम लॉन्च की है गुजरात हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और पंजाब तो ये स्कीम जिसने जहाँ पर ये स्कीम आई है वो है पंजाब पंजाब ने इस स्कीम के तहत जो यो, ये हम आशीर्वाद योजना के तहत के जो लाभार्थी हैं उनको इक्यावन हजार रुपए दिए जाएंगे next the border road organisation B R O one of its oldest project Dantak commemorated its diamond jubilee built in which country तो जो सीमा सड़क संगठन है बीआरओ ने अपनी सबसे पुरानी परियोजना में से एक दंतक ने अपनी डायमंड जुबली किस देश में मनाई है पाकिस्तान में म्यांमार में श्रीलंका में और भूटान में तो उन्होंने ये अपनी जो तो इन्होंने सीमा सीमा सड़क संगठन बी ने अपनी जो डायमंड जुबली है वो मनाई है भूटान में नेक्स्ट हमारे पास है recently NASA Apollo eleventh mission astronaut passed away name है हाल ही में नासा अपोलो ग्यारह मिशन अपोलो ग्यारह मिशन अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया है उनका क्या नाम था तो हाल ही में जिनका निधन हुआ है इलेवेंथ मिशन पे अंतरिक्ष यात्री थे वो वो कौन थे Michael Collins Jack Rider Shaun Michaels और जॉन स्टीव तो जिनकी डेथ हुई है हाल ही में उनका नाम था माइकल कॉलिंस माइकल कॉलिंस एक अंतरिक्ष यात्री थे जिनकी नासा अपोलो 11 मिशन में हाल ही में निधन हो गया है Next, who was appointed as MD of Kotak Life Insurance Company Limited? Kotak life insurance company limited के एक नए एमडी नियुक्त किए गए हैं तो अब जो उनके एमडी हैं उन वो कौन बने हैं सुप्रेश सिंह जी मुरलीधर सुरेश अग्रवाल या महेश बाला सुब्रमण्यम तो ये बने हैं महेश बाला सुब्रमण्यम जो हैं वो कोटिक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए एमडी बन गए हैं और उन्होंने अपना कारोबार जो है वो संभाल लिया है नेक्स्ट है US army led military exercise Defender Europe 21 launch in which country America सेना के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 किस देश में शुरू किया गया है अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान अल्बानिया और इथोपिया तो ये शुरू किया है अल्बेनिया में अल्बानिया में शुरू है डिफेंडर यूरोप 2021 नेक्स्ट है Indian navy unveil which operation for shipment of oxygen filled containers to India भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है जिसमें जो ऑक्सीजन है वो इंडिया लाई जा रही है या एक जगह से दूसरे स्टेट में पहुंचाई जा रही है उसके लिए कौन सा है OP set Rakshak OP Rakshak OP Setu Rakshak या ओपी समुद्र सेतु तो ये आई है OP Samudra Setu two next world press freedom day is observe on which day विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है कब से कब मनाया जाता है 11 मई 3 मई 4 मई या 12 मई तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है थर्ड ऑफ मई को तीन मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है next union minister Nitin Gadkari mentioned that the government has set a target of road construction of worth rupees dash lakh crore in next two years. अगले दो वर्षों में कितने लाख करोड़ के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कितने का लक्ष्य रखा है 20 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ या 12 लाख करोड़ तो ये जो टारगेट है उन्होंने रखा है पंद्रह लाख करोड़ का टारगेट रखा है सड़क निर्माण बनाने के लिए जो सड़कें बनाने के लिए उनके लिए ये अमाउंट फिक्स की गई है next government has appointed who among the following as next RBI deputy governor सरकार ने अगले आरबीआई डिप्टी गवर्नर के रूप में जिन्हें नियुक्त किया है वो कौन है नंदनी सेन सुधीर मिश्रा रवि रविशंकर या टी एन मनोहरन तो आरबीआई के जो न्यू डिप्टी कमिश्नर है जो न्यू डिप्टी गवर्नर है जो आने वाले हैं जिन्होंने वो कार्यभार संभाल लिया वो है रविशंकर जी रविशंकर जी ने आरबीआई डिप्टी गवर्नर के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है तो आज की क्लास में बस इतना ही मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग